Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui para ensinar a fazer o famoso Bud Switch. Que é um, é um Bud, não é um bug não. E era é bem fácil de fazer. Primeiro, cave um buraco, coloque uma tocha, coloque o pistão grudento aqui em cima. Coloque uma pedra aqui. Coloque três redstones. desculpa pela respiração. desculpa pela respiração. Tô com headset novo. Ele é bem melhor do que aquele que eu tava. É o Gamer. É o. É, C3 Stat Gamer Pterodax. Então, coloca três redstone, faz uma padeiradinha dessa daqui. Ó, vou aqui fazer. Três redstone, ok? Agora, coloque então, um bloco. Dois, e aqui no, assim, aqui no meio coloca um bloco. So, faz um, sobe aqui. Coloca aqui um repetidor. Oh, eu tô colocando um delay só pra ver se funciona com delay. E já está pronto. Agora, se você, se você botar uma fornalha, Uhum. Por aqui, se ela atualizar, que vocês sabem que se eu colocar madeira e carvão, vai acontecer aquele foguinho ali embaixo vai acontecer aquele foguinho ali embaixo. Ela vai acabar atualizando e o pistão vai ativar e desativar. Então dá pra fazer uma trap com isso. Maneira. Tipo, coloca uma tocha aqui. Nossa. Vai, vai conectando o redstone até onde você quiser. E aí quando a pessoa acender a fornalha, vai desativar um pistão que ela vai cair na água ou alguma coisa assim. Então, pessoal, esse vídeo foi rápido. Tchau, tchau. De... Não, ah, não se esqueçam de se inscreverem, dar like por aí. Se inscreverem é o principal.